इससे पहले अगर आप YouTube से पेमेंट ले चुके हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है ये वीडियो स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए है तो चलें जी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा चलें जी आज की वीडियो करते हैं जी शुरू आपको पता है कि जब एक आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपकी यही सोच होती है सबकी यही सोच होती है कि मैंने इससे अर्निंग करनी है मैंने अपने हालात बेहतर करने हैं तो उस पर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं वीडियोस बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब YouTube का थ्रेश होल्ड कम्प्लीट होता है यानी कि 4000 घंटे वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाता है और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाता है तो YouTube आपका चैनल मोनिटाइज करता है और उसके बाद जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो आप अर्निंग के काबिल हो जाते हैं अब सवाल ये पैदा होता है कि यूट्यूब हमें पैसे क्यों देता है उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हमें पैसे देगा देखें जी आपके चैनल के ऊपर आपने जब भी कोई यूट्यूब की वीडियोस ओपन करते हैं उसके ऊपर एक ऐड चल रही होती है या मल्टीपल एड्स चल रही होती हैं अब असल गेम उन एड्स की होती है जितनी एड्स आपकी वीडियोस के ऊपर चलेंगी उस एड से यूट्यूब को मिलते हैं पैसे अब उस ऐड में से यूट्यूब क्या करते हैं 45 परसेंट अपने पास रखते हैं 55 परसेंट हमें देते हैं अब ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है और क्यों होता है यूट्यूब को कैसे फ़ायदा मिलता है और हमें कैसे फ़ायदा मिलता है ज़रा मैं आपको तफसील से समझाता हूँ मिसाल के तौर पर मैं कोका कोला एक कंपनी है ड्रिंक की कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक सेल करती है अब मेरे चैनल के ऊपर जब मेरी वीडियो प्ले होगी तो सबसे पहले उसके एड्स चलेंगे स्टार्ट में दरमियान में एंड में अब उसकी पब्लिसिटी हो रही है उसकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो रही है पूरी दुनिया में उसको देखा जा रहा है पाकिस्तान में देखा जा रहा है इंडिया में हर कंट्री के अंदर उसको देखा जा रहा है अब अगर उसकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होगी तो उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी यानी कि कोल्ड ड्रिंक कोका कोला की ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी अब जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल हुई अब जहरी सी बात है उसको कोका कोला क्या करेगा उसको कमीशन देगा यानी कि प्रमोशन के पैसे देगा अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला ने सौ रुपये यूट्यूब को दे दिए अब यूट्यूब ने क्या किया पैंतालीस रुपये खुद अपने पास रख लिए पचपन रुपये मुझे दे दिए अब क्या होता था कि ये पहले जब स्टार्ट में यूट्यूब शुरू हुई तो यूट्यूब खुद जो जो थर्ड पार्टीज़ होती थी यानी कि ये कंपनीज़ होती थी उनसे रबता करता था कि मैं आपकी पब्लिसिटी की प्रमोशन करता हूँ और आप मुझे इसके पैसे दें वो तब स्टार्ट की बात थी अब खुद कंपनीज यूट्यूब से रबता करती हैं अब ये सारा प्रोसीजर यानी कि अब यूट्यूब इसके ऊपर यूट्यूब की पूरी टीम है इसके ऊपर काम करती है ये सारा जो उनकी जो सॉफ्टवेयर है उनका पूरा सिस्टम है इसको संभालती हैं इस चीज़ के यूट्यूब हमसे पैसे लेते हैं यानी कि 45 परसेंट वो खुद रखता है और 45 परसेंट हमें देते हैं हम आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं मैं क्योंकि मुझे इस वजह से पैसे मिलते हैं मेरा चैनल है मेरी मेहनत है मेरी वीडियोस के अंदर उसके एड्स चलते हैं अब जिसका चैनल होगा जिसकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलेंगे डेफिनेटली यूट्यूब उसको पैसे देता है अब ये सारा प्रोसीजर होता है तो आपने इसी तरह मेहनत करना है और अपना जो थ्रेश होल्ड है कंप्लीट करना है चार हज़ार घंटे कंप्लीट करें और उसके बाद आपका चैनल मोनिटाइज होगा और उसके ऊपर डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे हर वीडियोस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने व्यूज़ हैं और कितने डॉलर्स आते हैं अब एक और क्वेश्चन हमारे पास निकल के सामने आता है कि यूट्यूब हमें कितने व्यूज़ के ऊपर कितने पैसे देते हैं अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर कोई भी यूट्यूब आप यूट्यूबर है आपको नहीं दे सकता उसमें सिर्फ फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का आपका चैनल है और वीडियोस किस तरह की हैं मिसाल के तौर पर अगर मेरा चैनल है एजुकेशन के ऊपर है टेक के ऊपर है या अर्निंग के ऊपर है तो उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं अगर मेरा चैनल व्लॉगिंग वाला है कुकिंग वाला है या उर्दू पोइट्री वाला है इसके ऊपर व्यूज़ आम रूटीन में कम होते हैं मिसाल के तौर पर समटाइम ऐसा भी होता है कि एक हज़ार व्यूज़ के ऊपर एक डॉलर मिलता है या समटाइम ऐसा भी होता है पाँच हज़ार व्यूज़ के ऊपर एक डॉलर मिलता है या दस हज़ार व्यूज़ के ऊपर एक डॉलर मिलता है या एक हज़ार व्यूज़ के ऊपर दो दो तीन तीन डॉलर्स भी मिल जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कैटेगरीज़ के ऊपर तो इसमें कोई एग्जैक्ट फ्लक्चुएशन नहीं होती दूसरी बात कि आपकी वीडियोस किस कंट्रीज़ में देखी जा रही हैं अगर आपकी वीडियोस पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में श्रीलंका में यानी कि एशिया के अंदर देखी जा रही हैं तो उसके ऊपर जो व्यूज़ होते हैं उसके ऊपर डॉलर्स होते हैं वो कम मिलते हैं आपको पाँच डॉ पाँच हज़ार व्यूज़ के ऊपर दो हज़ार व्यूज़ के ऊपर तीन हज़ार व्यूज़ के ऊपर एक डॉलर आपको मिलता है अगर यही वीडियोज़ आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूके के अंदर और यूएसए के अंदर देखी जाती हैं तो उसमें आपको व्यूज़ के पैसे ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि आपको पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा होता है इंटरनेशनली देखा जा रहा होता है आपकी वीडियोस के अंदर तो उसके ऊपर जो एड्स होते हैं वो भी फिर इंटरनेशनली चलते हैं यानी कि अगर आपकी वीडियोस को इंग्लैंड के अंदर देखा जा रहा है तो इंग्लैंड के अंदर जो भी जो कंपनीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं तो उसके एड्स चलेंगे और उसके एड्स की वजह से हमें पैसे मिलेंगे तो आपकी वीडियोज़ डिपेंड करती है कि किस कंट्रीज़ के अंदर आपकी वीडियोज़ को देखा जा रहा है तो उससे भी आपके जो डॉलर्स हैं वो ज़्यादा या कम होते हैं तो एक और क्वेश्चन निकल के सामने हमारे पास आता है कि YouTube हमें पैसे किस तरह देता है देखें जी YouTube पैसे हमें Google AdSense अकाउंट के थ्रू देता है अब Google AdSense अकाउंट कैसे बनाते हैं और ये सारा का सारा प्रोसीजर मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया हुआ है आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा अब गूगल एडसेंस अकाउंट हम क्रिएट करते हैं क्रिएट करने के बाद उसमें हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं अपना आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं पिन वेरिफिकेशन करते हैं उसके बाद अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं उसके बाद अब जब हमारे सौ डॉलर से ऊपर हमारे एडसेंस अकाउंट के अंदर आ जाते हैं तो उसमें हर मंथ की इक्कीस तारीख से लेकर पाँच तारीख के दरमियान हमारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं इससे पहले अगर जो पुराने यूट्यूबर थे उसमें क्या होता था कि वेस्टर्न यूनियन मनी के थ्रू उनको पैसे मिल जाते थे लेकिन जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना ज़रूरी है अब वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये सारा प्रोसीजर है कुछ लोग कहते हैं कि यूट्यूब पैसे क्यों लेता है भाई यूट्यूब इस वजह से हमसे पैसे लेता है हमारी वीडियोस के कि वो पार्टनर से रबता करता है उनकी एड्स को हमारी वीडियोस के ऊपर लगाता है वो सारी एक उनकी पूरी टीम है वो मेहनत करती है उस मेहनत के वो पैसे लेते हैं और मैं भी मेहनत करता हूँ अपनी वीडियोस बनाता हूँ डेली बेसिस के ऊपर नए नए आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ तो मेरी मेहनत के यूट्यूब मुझे पैसे देता है इस तरह मैं और यूट्यूब दोनों हम लोग पार्टनर्स प्रोग्राम है तो दोस्तों YouTube से मिलकर आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर बस आपको डेली बेसिस के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपकी वीडियो अपनी होनी चाहिए और आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर काम करना है ये नहीं कि आप एक वीडियो बनाएं फिर दो दिन हफ्ता के बाद फिर एक और वीडियो होनी चाहिए देखें यूट्यूब पहले आपको देखता है आपको अच्छी तरह मोनिटाइज करता है कि ये बंदा कितना रेगुलर है उसके बाद ही यूट्यूब आपको सपोर्ट करता है फिर आपको व्यूज़ आते हैं देखिए आपकी मेहनत अपनी होगी रेगुलर मेहनत होगी अपना कंटेंट अच्छा होगा ईमानदारी से आप यूट्यूब के ऊपर काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता और इन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी कोई भी कोई भी काम होता है स्टार्ट में आपको पैसे नहीं मिलते आपको मेहनत करनी पड़ती है मेहनत करने के बाद ही आपको फिर अल्लाह ताला कामयाबी देता है तो यूट्यूब आप कैसे पैसे देता है किस तरह पैसे देता है क्यों देता है मेरे ख्याल में अब आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी अगर आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है मेरी इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा होता है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाए घंटी का बटन दबाएं ताकि इस तरह की कोई भी वीडियोस आती हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास है इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद